Hola, sean todos bienvenidos a este curso de introducción a Scratch y en este nuevo video vamos a trabajar sobre juegos. El juego, en este caso, el juego de ping pong. Muy bien, vamos a la parte de fondos. Vamos a crear nuestro fondo. En este caso vamos a importar de biblioteca algunos para que haya un efecto de movimiento. Vamos a tomar este que está aquí vamos a quitar el anterior para quitarlo clic derecho borrar vamos a agregar otro más el de la cancha de béisbol perfecto y vamos a agregar un tercero si, vamos a agregar un tercero para que quede más interesante acá, este, las playas de arriba perfecto muy bien, ya hemos cargado las tres imágenes con el cual vamos efecto de movimiento. Ahora vamos a cargar nuestro objeto. Como vamos a hacer el juego del ping-pong, obviamente necesitamos de una pelota. Yo la voy a cargar desde la biblioteca, ustedes la pueden hacer si quieren como ustedes quieran. Una paleta de dibujo, pueden crear una. Muy bien, perfecto, justo como lo que necesitamos, una pelota que tiene varios efectos de colores. Vamos también a agregar nuestra base, nuestra paletita que golpea nuestra pelota. Vamos a buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla. pelota también vamos a necesitar un, piso un borde va a ser necesario para eso vamos a tomar un rectángulo relleno y por ejemplo que sea de color rojo muy bien aquí vamos a crear nuestro borde inferior a este borde vamos a ponerle nombre piso a nuestra raqueta y pelota muy bien ya tenemos los elementos más necesarios para crear nuestro Webington tenemos los escenarios, tres escenarios como ejemplo, que le pueden más. Tenemos la pelota con varios colores. Tenemos nuestra raqueta aquí abajo, que se va golpeando. Y tenemos nuestro piso muy bien, ya hemos creado todo lo necesario. Vamos a hacer algunos pequeños ajustes será este caso el piso que quede correctamente en su lugar la paleta que quede en la parte superior nuestra pelota la vamos a alinear esto opción que hice fijar el centro marcamos alineamos perfecto muy bien ahora vamos a empezar a programar nuestro primero vamos a programar nuestro escenario Presionamos el escenario vamos al bloque eventos presionar escenario pasa a nuestro siguiente fondo pero que haya un intervalo un espacio entre fondo y fondo vamos a ponerle de 5 segundos ustedes le puedo poner de más tiempo o de menos tiempo muy bien, reconfiguramos el escenario, ahora vamos a configurar nuestra pelota. Primero vamos a darle en esta opción, que es para que quede libre. Vamos a darle un nombre. Y vamos a empezar con presionar bandera verde. Vamos a decirle centre que quede perfectamente en el centro vamos a marcarlo o decir que espere al menos dos segundos para comenzar para que no comience inmediatamente luego le vamos a decir que apunte a una dirección específica para que nuestra pelota pueda rebotar en este caso por defecto viene para marcar de 90 grados en 90 grados. Pero si yo quiero que rebote en todos lados yo necesito marcar 45. Muy bien, ahora vamos a tomar dentro del bloque control por siempre. Dentro de por siempre. Vamos a decirle que se mueva 10 pasos. Que rebote en los bordes. Muy bien, vamos a probar si rebotan los bordes los segundos perfecto nuestra pelota está rebotando las cuerdas muy bien nuestra pelota rebota ahora lo que vamos a decirle que si nuestra pelota toca la raqueta que se mueva Pero para que la, eh, raqueta, la pelota pueda retroceder en un número negativo, o sea, menos 10. Y para que pueda dar el efecto de rebote, es necesario que gire. Pero para que ese giro sea completo, es necesario especificarle exactamente dónde y cómo. Para que ese giro sea correcto, es necesario decirle que tenga un parámetro en donde girar o un parámetro para las direcciones en donde quiera tomamos menos 40 40 le decimos que aquí adentro el rango de rebote sea de 150 entre menos 40 grados y más 40 grados, o sea, entre 110 grados y 210 grados. Lo llevamos dentro del bloque, girar. Y ahora hacemos que nuestra pelota rebote. golpea la barra, obviamente nuestro código no está completo porque no está funcionando como debería, pero ya vamos a programar la función de las paletas, la función de cambiar el escenario. Muy bien, ya hemos configurado para que nuestra pelota rebote, espere 2 segundos, que apunte la dirección de 45 grados, que se mueva, que rebote en los bordes, que si tocan la raqueta, que vuelva a moverse 10 pasos atrás y que tenga un determinado ángulo de giro. Ahora necesitamos configurar el cambio de colores de nuestro disfraz. eso vamos a presionar bandera verde, el bloque control, por siempre. Siguiente disfraz. Y que a esperar algunos segundos entre un disfraz y otro, 5 segundos un poco menos, vamos a ponerle 3 segundos. Ahora vamos a ver cómo el disfraz de nuestra pelota cambia de color. Y en cada 3 segundos cambia de color. Muy bien, ahora necesitamos decir y dar el comando para que cambie nuestro escenario. Muy bien, reconfiguramos la pelota. El comportamiento de la pelota, el comportamiento de los disfraces de la pelota, pero falta programar nuestro escenario. Presionar bandera verde, el fondo, vamos a ponerle el siguiente fondo, que espere unos segundos y que esto se repita por siempre muy bien vamos a probar ya hemos notado ya ha cambiado el fondo nuestro disfraz de la pelota sigue cambiando y nuestro fondo también ha comenzado a cambiar ahora es necesario configurar la paleta hacemos un clic en la paleta vamos a eventos presionar bandera a configurar los ejes vamos a decir que en X comienza en 0 y vamos a tomar una distancia entre el, el piso en rojo y nuestra paleta acá es de 134 vamos a poner 135 para no olvidarnos ese número que sea más fácil por siempre. Vamos a movimiento. Vamos a tomar el bloque ir a, lo vamos a poner dentro del por siempre. Vamos a decir que X vaya en la posición del ratón y nuestra Y va a quedar en el 135, que es el mismo valor que pusimos anteriormente. Muy bien. Lo estamos viendo, hicimos un clic arriba en la bandera verde y vemos como nuestra raqueta ¿sí? Sigue el cursor, tanto hacia la izquierda como a la derecha. Muy bien. Ahora es necesario configurar nuestro piso. Vamos a eventos, presionar bandera, vamos a tomar el bloque por siempre. Le decimos que sí tocando pelota entonces vamos a detener todos los programas ¿qué hacemos con esto? que si nuestra pelota que está aquí llega al borde rojo se detiene el juego ya configuramos el comportamiento del piso cuando toca la pelota ahora vamos a decir que salga un mensaje que diga fin del juego vamos a presionar bandera por siempre si entonces tocando pelota tocando pelota que diga fin del juego segundo. Pero vamos a ponerle 3 para que quede más interesante. Muy bien, vamos a darle bandera verde. Nuestro juego va a comenzar, va a comenzar a rebotar en todas las direcciones. Vamos a ver. Y fin del juego. Cuando nuestra pelota toca el borde rojo, termina nuestro juego. Muy bien, por, hoy esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.